wurde gelassen. Go, go, revive, go. Mir wird gleich kalt, dann wird es mal. Unser Team wurde eliminiert. Platziert die Bombe. Más